Yeah, yeah, it's El amor a ti music cuando hay batalla tú eres mi escudo Duro si tú no estás tu energía en mi mente sigue lo juro Por si no llegó mi único alivio es que a ese lado estás Dejo la vanidad mi prioridad por ti siempre doy más Nunca me niego la oportunidad de por ti ir al duelo Ahora por mí si dan más antes no dan apuros falsos huecos La balanza ha cambiado me aferro energía siento Vibro siento lo elevo siento se acaba el tiempo Mi fue escondido la lección de lo vivido Da igual a o anillos, versos de ofendido esquivo Ahora es cuando me siento más que un niño herido Aparecen los enemigos, oh, oh. Hacia la roleta yo no miro a nadie Para arriba, para abajo, mido calles Hacen la roleta yo no miro a nadie Dándole la merca no nos para nadie Pero sabe que no, no Puede a mí agarrarme no, yeah Estilo pa' camuflarse, uh, yeah. No puede ni grabarme, no, yeah. Estilo pa' camuflarse, tiene calle, parce. Estilo pa' camuflarse, tiene calle, parce. Estilo pa' camuflarse, tiene calle, uh, yeah. Calle, calle, calle. Uh. Mejor aquí no hable, en la calle, solo habla mi parche, uh, uh. Mi se sobresale de dos mis samples. Yeah. Parece que lo como um alien. Oh. parecer de los ases iluminables No puede comprender lo que hacemos El verso extendemos, la calle comprendemos uh. Así ah, quieren verme caer, detrás de los míos vengo Tengo uh. un imperio entero, no sé cómo esconderlo Es puro, uh. el amor a ti si Cuando hay batalla tú eres mi escudo Duro, si tú no estás tu energía en mi mente sigue lo juro Por si no llegó mi único alivio es que a ese lado estás Dejo la vanidad, mi prioridad por ti siempre doy más Nunca me negó la oportunidad de por ti ir al duelo Ahora por mis si más, antes no dan apuros falsos huecos La balanza ha cambiado, me aferro energía siento Vibro, siento, lo elevo, siento se acaba el tiempo Siento se acaba el tiempo, siento se acaba el tiempo Cabalazo extenderlo, siento no comprenderlo Siento se acaba el tiempo, siento se acaba el tiempo Cabalazo extenderlo, siento no comprenderlo Es puro ah, El amor a ti, y cuando hay batalla tú eres mi escudo ah, Duro, si tú no estás, tu energía en mi mente sigue, lo juro Por si no llegó mi único alivio es que a ese lado estás Dejo la vanidad, mi prioridad, por ti siempre doy más ah. Por ti siempre doy más Por, por, por ti siempre doy más Por ti siempre doy más por por por y siempre doy más oh. doy más por por por y siempre doy más oh. Oh. doy más por por por y siempre ah. doy más doy más doy más, doy más.